saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito la unua de la nova semaino hodiau mi volas legi cae mediti kun vi sur la vorto de Zamenhof qui aperis en linguo internazia en 1896 temas pri la unua gazet articolo el aliai gazeto e sectio bo. Do, mi legos el pagio ducent dexes. Cai la temo estas la elaborado de uh, eh, facae vortaroe. Cai rimarco eh, la iaro 1896. Do, temas nur pri nao iaroi post la ecapero de Esperanto. Zamenhof scribas Venis iam la tempo elabori detala in technica in vortaro in de nia lingvo por ciu scienzoi professioi sportoi, cotopo Tiu in ci vortaro in devas elabori nepre specialistoi ciu en sia specialezzo. Por ciui qui posedas ian specialon cae conas ancau bone nian lingvon, tiu ci laboro estos tute ne malfacila. Ili agas erare se ili attendas tia in vortaro in de mi. Se mi, curacisto, volus verci de talan technican vortaron exemple por ingenieroi au por brand faristoi, cotopo, mi creus nur sen sensajon, dum ili, ciu en sia specialezzo, creos tre bone in detalin vortaroin ecce illi nian lingvon possedas ne tute perfecte. Tiel samen, cio alia lingvo la popolo che l'autoritata e verchisto e laboris nur la comunan lingvon, sed la speciala in tecnica in vorto in laboras nur tivi specialistoi, ciuin, ciui, pardonu, ilin besonas, cae in tiu cio caso, ia, ec, la plei, malclera professi isto, creas sian besonatan vorton bone, dum la plei autoritata beletristo au filologo creus gin sensense. Do, esas laumi tre interesse citiu ligo inter la specialoi, por, do, por usi la Zamenhofan Worton, cae la agado en Esperanto, cae por Esperanto. Cial? Char, China salmi che mult foie, homoi qui regas la lingvon, ne profitas de la facto che ili conas alia in aferoin por uh, pli ricigi la lingvon mem. En citiu caso oni parolas pri e sed povas esti iu alia, compreneble ne nur vortaroi. Ec libroi articoloi. Char mult foie shainas al mi che la agado de esperantistoi estas aparta compare cum la normala ne diru vivo quasi hoc gestus eh, aparta vivo tua vivo sed eh, gine devo sesti la mi che anche lo zamenhof cioè zamenhof ti tre clare che facoi coi kai faculoi gravas por la linguo oni ne povas fari esti faculo pri cio, ciò ne? Oni povas faculi nur pri quelcai specialoi, cae do, tio lau mi estes tre, tre grava fero. Et se oni ne conas la lingua perfecte, tio estes la puncto. Char, valorai homoi quel foie, um, ehm, timas el paŝi kai montri sin en Esperantujon pro la facto che ili ne conas la lingua perfecte. Fakte, neniu conas iun ain lingvon perfecte. Do tio estas normala afero. Kai mi pensas che ke ni besonas pli da specialistoi kiui pli nian eh, nian aron da temoi char tro ofte ni ciam parolas pri la sama i kiel esperantistoi kai tio lo dum la yaroi povas enuigi homoin kai do uh, ni diru perdigi entusiasmon kai tio estas tute evitenda char fakte krom esperanto kiam oni povas elekti la el studon de lingvo la kriterio por elekti gin nestas strukturan la u la idio perfektezo au belezo de la lingvo multfoje plei ofte ocasas che oni volas aliri al iu enhavo quio estas ie dispono nur en la lingvo, en la cel lingvo. Cai do, se ni ne productas interesan enhavon, la lingvo mem estas iom malpli interesan. Malpli interesa, aparte por linguistoi, sed linguistoi esas strangai, strangai, ni diru, uh, eh, estágio ne? To, Tô ne povas... Um, ehm, uh, ah, eh, nem Nepoas uh, eh, pensi che esperanto interesse nur linguisto, in facto, la ple muito de la linguisto e ne interessiges do. Nu. Ien do estes iom al voco uso vian conon el uso gin Ancau en esperanto per esperanto por ricigi la lingua. Bien. La essenzo de nia medito hodio. Do, mi esperas che vi passos bonan uh, lundon. Uh, eh, kai do, uh, mi salutas vingis morgao kai kiel ciam antauen sen fine.